大家好，我是金英老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势月报，好运来报报。今天要跟大家分享的是七月份个别的生肖流月运势的星象篇。在我们开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样子老师更新视频的时候，你才会在第一时间收到通知哦。好。 从我们七月三号开始，就是农历的六月了。而在这个月当中，我们会经历两个节气，第一个是小暑，另外一个就是大暑了。这两个节气当中，还有值得一提的出梅、初伏跟中伏。想要帮自己在这几个时段补运，务必记得看一下老师的其他影片哦。辛未月主张的是库跟旺的月份。 本月也可以象征小贵，本月份针对有副业的朋友是好的，因为有偏财跟偏硬的辅助，除了能够小有成绩，还可以有不错的收获。在感情方面，在这个月主打的是专情、专一、爱的路线，只要塑造这样的气味，多数的感情都能够往好的方向走。所以老师要提醒大家。 这个月要多争取额外的机会，表现自己也比较可以收到不错的效应。女性的朋友要注意了，在这个月比较容易因为有过于强势，所以已婚的朋友要多留意婆媳之间的关系。而男性的朋友会因为众多星宿都坐落在狮子座，而会显得过于的独裁，导致你在职场之间部署的关系会比较容易紧张。 提醒你要记得，你会被肯定是因为你的踏实，所以你要收起你的傲气还有霸气，这样子才不会让职场上的人际关系变得很紧绷哦。在这一个月比较利于学术、技术、金融、游戏开发相关的职业，如果你是这几个方面领域的朋友们，请务必好好把握在这个月份的契机。 健康的部分，本月份老师要提醒荧幕前的朋友们，要多留意肠胃、偏头痛以及意外事故等等。再来，让我们来看看七月份的流月影响关键字有哪些。不管你是哪个生肖，这些都会是你所需要注意的部分。影响的层面，只有在于轻重的比重而已。七月份大家注意的人事物有社交方面。 尽可能的直率、坦白、主动、大胆的表现自己，也有机会久违的重逢许久不见的友人或是同窗。感情的部分呢，在这个月要尽可能的去沟通。虽然呢，在这个月沟通是比较不利、容易受挫，但是如果你不去沟通的话，这个迟早会变成一个未爆弹。 再另外就是在择偶的部分要注意有没有门当户对，现有的关系比较容易会有变化的是针对，比如说三角关系可能会面临的分手、分居的一些状况，还有有的感情可能会走到一半，发现两个人相处上面会有一些落差感。另外在针对已婚的部分，比较会奔波于比较多的家庭聚聚会，在这一个月份呢。 也是一个非常适合怀孕迎接新生命，同时在住家做装潢或者是计划出游旅行的部分，工作的部分的关键字有领导阶层的一个变动，会比较容易会有压力感，比较多的突发状况在工作上面，营业额的下滑以及资金的短缺都是比较容易会浮出台面的问题，情绪的部分会。 少了一些的牵挂，以及挥别过去，还有一些回忆的解锁，可能你会忽然陷入一些思思考，你会回想到过去的一些点点滴滴，但是记得这些东西不要停滞过久，你要往前看。这个月也容易比较触发的是遗失物品，比方是说下雨了，我们呢把伞遗遗漏在某个地方，因为雨停了就没有带走。 好，又或者是说，呃，把东西呢漏到一些地方，忘了取走，再来一些小的财损，还有另外针对八卦新闻、娱乐，还有意外，都是比较容易触发的事件。好，接下来我们要来看一下农历六月份。 国历的七月三号到七月三十一号，这当中七正四余的生肖星象的状况又是如何的？首先，水星黄道于农历的六月初七，也就是国历的七月九号，逆行四度二十六分，进入五宫，也就是我们的狮子座往巨蟹座的方向行走。本次的星象，也就是我们俗称的水逆。 在命学上面会对应影响的生肖年次分别是：出生于一九八一年、一九四五年属鸡的朋友；一九七二年属老鼠的朋友；一九九九年、一九六三年属兔的朋友；一九九零年、一九五四年属马的朋友。以上这些生肖年份的朋友们会受到水逆的影响，你们会变得比较自大。 主观，脾气也会显得比较容易易怒。这段期间，你会变得非常的有想法，可是你却没有办法好好的表达出来。即便你说出来了，也是显得无法顾及他人的感受，让别人对于你的认同度会大大的打折。在工作上面，切记你的想法可以很宏观，可是一定需要有数字或是相关的文献的一个佐证。 不然你只会让人家觉得你一直在天马行空，这样对于你的荣誉心也会是有大大的打击哦。再来就是一向来要求完美的你，在这一段时间可能会觉得我好像比较容易妥协。如果你妥协的是针对短期的案子，结案了那也就罢了。可是如果是属于长期的案子，就怕这个水逆一旦结束，你又会觉得。 哎，我之前这个决定不够完善，不够好，我又想要改变方案了，改变方向了，这样子反而会让跟你一起共事的朋友或是同事感到非常的困扰，因为他们没有办法像你这样子说变就变，原本对你有的赞美也会变成抱怨喽。在感情方面，另一半会觉得你爱自己比较多，出发点的感觉多数是针对自己。 所以也会觉得你怎么这么的自私啊？这个时候老师就要提醒你喽，沟通在这段期间会显得更为的重要。不管你要做什么、说什么，都务必要三思而行，不要不计后果。如果你没有顾及他人的感受的状况下所说出来的话，你可是要付出对应的代价的。不愿意去聆听，你可能会错失好的点子。 或者是莫名的让自己的工作上走了一堆的冤枉路，尝试把你自己的自我意识摆低一点，在这个水逆期间，你的压力才不会这么的大，也相对的会轻松一些。另外就是家中有幼童、青少年的水逆会影响，是针对出生于二零一七年属鸡，以及二零零八年属老鼠的孩子。 他们会变得比较难以管教，主要是因为个性上不愿意认输服输，自尊心放不下来。尤其是假日父母，平常都是交给长辈隔代教养的，更要注意孩子的叛逆是来自于他希望被你关注，所以务必用你的关心去取代你的责骂，会是比较理想的喽。下一个星象活动是针对金星黄道。 于农历的六月二十七日，也就是国历的七月二十九日，顺行零度四十三分进入五宫狮子座。本次的星象影响的对应生肖年次有：生于一九八零年、一九四四年属猴的朋友；一九七一年属猪的朋友；一九九八年、一九六二年属虎的朋友，以及一九八九年、一九五三年属蛇的朋友。 以上这些生肖年份的朋友们会受到金星位于狮子座的影响，你会开始想要展现自我、表演的欲望也会变得相对的强烈很多。别人在你身边都会感受到一股活力跟热忱，也因为你想要聚目光于你的身上，你很容易有意无意的会让人觉得你在放电。那老师也要提醒你，你追求的这些目光跟注意力。 是否只是要满足你内心的自负感或是自卑感呢？千千万万不要让这样的高气场蒙蔽了你的感情跟人际的本质。你的自信在这一段期间也能让你在工作上大显身手。不过，你在获得焦点的同时，也代表了对应的责任也跟着要背负在身上哦。以上生肖的朋友们，在这段期间。 你们会会对于文创类、艺术类相关的东西更容易感受到其中的感动跟含义。在金钱方面，老师特别提醒，针对娱乐方面的开支，要适当的踩一下刹车，不要因为好面子被别人怂恿或推了一把，就莫名的把娱乐的的这个费用呢变成自己的一种义务，而导致了多余的开销花费。 网络游戏，打个比方，再怎么好玩，你的账号玩的再怎么的厉害，充值之后，这些也不可能兑换成对等的现金。所以我们要适时的花费娱乐，终究还是娱乐哦。在感情方面，要留意不要过于感情用事，因为你会把事情过于的完美化，而忽略了本质上的问题。 这样对于进行中或者是待萌芽的感情，都会是一层一层的考验。同时呢，在金星进入五宫，对于出生于二零一六年属猴以及二零零七年属猪的孩子们，会有很大的创造力的启发跟影响。他们会变得有表演欲望，还有强烈的期待父母的认同感。在这个时候，刚好逢到了暑假。 我们不妨可以看看孩子们有什么兴趣，可以把他们往这样的方向去进行，因为你这个时候扮演的就是鼓舞以及鼓励的角色喽。下一个星象是针对火星黄道与我们农历的六月初一，也就是国历的七月三号，顺行零度二十六分进入到五宫狮子座。 本次的星象影响的对应生肖年次有：出生于一九九六年、一九六零年属老鼠的朋友；一九八七年、一九五一年属兔的朋友；一九七八年、一九四二年属马的朋友，以及一九六九年属鸡的朋友。以上这些生肖年份的朋友会受到火星位于狮子座的影响，你会很积极的想要表现自己。 也会期盼能够得到他人的认同，但是因为一心的想要求被肯定，你会不断的逼自己激发出创意以及想法。这样的动力固然是很好的，但是如果没有做到你想要的认同感，也会像一个无形的回马枪一样给你自己重重的一击。你急于获取的掌声，所以在过程中你也会让人家觉得你的主观跟主导的意识。 过于强烈，别人给你的建议你都当是指指点点，你并不当做是指点，这样子有可能会让你渐渐的转为孤军奋战。所以老师提醒这些朋友，务必要记得，开创者不一定要独自开辟跑前线。你的信念如果可以转换成多数人的信念，那它就会变成是一种信仰，这样才才可以。 扩大你的版图，在感情方面有另一半的朋友们，要记得要多一点的耐心，多一点点的换位思考，才不会让另一半觉得你的自我优越感真的是达到了巅峰，谈心变得越谈越寒心。尚未有对象的朋友也不要气馁，如果你有尝试在认识的对象，或者是在初步交往的对象，老师建议你们可以多从。 一些共同的兴趣、游戏、娱乐当中去认识对象，跟对方这样子，或许你们可以加速你们的脚步跟进度。火星入五宫，对于出生于二零一四年属马以及二零零五年属鸡的孩子们的影响是，他们会变得比较好胜，也比较会逞强。这个时候，父母的角色就务必要教导他们谦卑的美德。 还有要疏导他们观念，让他们愿意将自己的心声说出来。不过，这样的大前提是不在不影响孩子自尊的方式下，你们要务必给他适当的肯定跟赞美哦。下一个星象活动是太阳黄道于农历的六月二十二日，也就是国历的七月二十四日，于零度三十一分二十二秒。 入五宫狮子座，本吃的星象影响的对应生肖年次，有针对出生于一九七九年、一九四三年属羊的朋友，一九七零年属狗的朋友，一九九七年、一九六一年属牛的朋友，以及一九八八年、一九五二年属龙的朋友。 以上这些生肖年份的朋友们会受到太阳位狮子座的影响，心情上会比较不想服输。在工作上，老师会提醒你们要学会把自己的姿态放低，腰软一点，也比较会让人家愿意与你共事。你的直截了当跟坦率虽然是可以获得一大部分人的认同，但是如果， 你想要让人家对你更多的依赖，更多的信任感，切记你还是要聆听一下别人的意见。至于在感情方面，别人对你的依赖度会提高，这个时候你可以展现你的温柔，想照顾对方、体贴对方的那一面。不过，不要一下子就没有耐心，开始发脾气就是了。至于太阳入五宫，对于…… 出生于二零一五年属羊以及二零零六年属狗的孩子的影响是，他们会变得非常的乐于分享他们正在做的事情，或者是他们正喜热在头上喜爱的事情。不过，父母要注意的是，这些孩子他们比较容易会遭受到鼓吹，因为好面子而忘了自己的能力范围。 那这样子，人家可能就会觉得，咦，这小孩怎么那么爱吹牛，或者是求功？比如说，他会想借由分享什么玩具来彰显自己的能耐，或者是有限量版或是新上市的一个玩具款式，他就会无意识的吹嘘，我自己早就有了。这样子的话，就会让他在人际上面呢，会有一些问题浮现出来。 父母亲也要注意一下，在这段期间，这些孩子会比较容易变得有这个得失心，伴随着失落感，所以要多留意一下他们内心的需求喽。以上是七月份个别生肖的流月运势的星象篇，下一篇老师会分享十二生肖的流月运势的生肖篇，针对十二个生肖的朋友们一一的做解析。 喜欢的朋友，请务必在下方按下订阅小铃铛跟赞，这样你才可以在第一时间收到老师的贴心运势提醒哦。需要咨询的朋友，也可以透过下方的表格登记跟老师联系。我是金玲老师，谢谢你们的收看，我们下次再见喽。